Cześć! Dzisiaj 50. Ostatni odcinek w ramach projektu Zakuliska i jej teatralni przyjaciele. 49 odcinków wygłupialiśmy się, wymyślaliśmy wszystko, co można by zrobić w warunkach domowych. Zadaniem projektu, celem jego projektu było to, nie to, żeby stworzyć jakby prawdziwy teatr, w warunkach domowych, ale stworzyć coś podobnego do teatru, czyli konkretniej pobudzić Was, drodzy widzowie, do działania. Pokazywaliśmy luźne, swobodne formy, spotkania z widzami, e, spotkania z naszymi przyjaciółmi, śpiewaliśmy piosenki, żartowaliśmy, podróżowaliśmy a, i Wykorzystywaliśmy, staraliśmy się wykorzystywać to, co było w naszym domu, to, co było w naszych archiwach z podróży, dlatego, żeby Was zainspirować do własnych działań. Tak naprawdę wydaje nam się, że teatr w przestrzeni wirtualnej nie za bardzo ma sens, a raczej ma sens tylko wtedy, gdy jest w nim żywy kontakt. A żywy kontakt, drodzy kochani widzowie, możecie zapewnić tylko Wy na przykład rodzice, starsi ludzie, wy, którzy znajdujecie się w domach ze swoimi bliskimi, z którymi to wy znajdujecie się w żywym kontakcie. I wtedy na przykład przy pomocy bardzo prostych rzeczy, jak choćby o kartonu. Bierzecie kawałek kartonu, na pewno jakiś w waszym domu się znajduje. Wycinacie choinkę. Przyozdabiacie ją trochę zwykłymi farbkami plakatowymi. Możecie nawet szpilkę, wykałaczkę albo szpilkę przyczepić do dna, żeby się choinka nie przewracała. Możecie na przykład wziąć o, tak jak my, Możecie wziąć. Watę albo inną tkaninę. Albo na przykład, jeśli nie macie takiego miękkiego materiału, to jeszcze bardziej można rozłożyć. O, hopa! Możecie wziąć na przykład proste, zwyczajne prześcieradło białe, albo poduszkę, albo cokolwiek innego. I powoli Przybliżamy się takim sposobem do tego, że mamy atmosferę zimową. Atmosfera zimowa, choinki, śnieg. Po świętach zostały pierniki, bo na pewno wszystkich nie zjedliście. tylko historia. A kto nas jest specjalistą od historii? Hmm? Доминик, Доминик, ну, ну что ты тут опять болтаешь? Так, ага, так, как всегда, все понятно. Ты уже тут, наверное, все рассказал, да? Nie wszystko. Не все? Ну ладно, хорошо. Samą wisienkę na torcie zostawiłem właśnie tobie, Zakuliska. Ну, вот это вишенка. Ничего себе. Да ладно, все, я уже все придумала. Давай. Ты мне будешь помогать, а я расскажу нашу историю. Договорились? Так, история о пригодах перника. Прияника. Ну вот. сегодня мы расскажем нашу маленькую предновогоднюю историю. Ты готов, Томик? Готов. Будешь мне помогать? Да. Очень хорошо. Почему ты на русском говоришь? Чтобы было попроще переводить. Ну хорошо, пусть на русском будешь говорить. Представьте себе предновогодний лес. У нас с вами есть снег, Лес. А лес у нас где? Лес есть? Есть. Давай. Лес у нас прекрасный. Ой, какой лес. Шумит еще чего-то. Но лес у нас был необычный, а самый, что ни на есть, Э, а, а самое, что ни на есть. Ой, так он в цвет моих штанишек. Да, да он самый, что ни на есть, шотландский. Ха, как здорово, какой шотландский лес. Так вот, значит, я шотландский лесной волшебник. Волшебник чудном. Итак, перед Новым годом шотландский волшебный лесной гном решил приготовить подарок для шотландского Дедушки Мороза. И сделал своего нового новоиспеченного друга. Он его так взял и новоиспек. пых. Что-то вот ему не хватает этому новоиспеченному другу. Он расписал его очень красиво. И сразу персонажик зажил своей жизнью. Прекрасно. Гном решил, что это будет замечательнейший подарочек для Дедушки Мороза, но оказалось, не тут-то было. Дедушка Мороз давным-давно уже поехал поздравлять других ребят, а на подарочек для себя у него уже совсем не осталось времени на то, чтобы его получить. И получилось так, что Дедушка Мороз остался без подарка, а пряник остался без своего нового хозяина. А, так, и что же с этим всем делать? Ой, надо пойти подумать. Так, пойду подумаю. А пряник тем временем решил, что ждать нечего, и отправился в путешествие. Вокруг него плясали шотландские елки, плясали они какие-то свои шотландские танцы, талантливо плясали. А плясали почему? потому что шотландский вес заканчивался. Пряничка, мой дорогой, ты где? Пря, пря, пря. А он отплыл. Кажется, он решил пойти найти того, кому он будет полезен. А я только-только хотела ему сказать, что он такой красивый, такой интересный. Вот здесь, например, у нас в Шотландии прянички выглядят совсем не так. Шотландский пряник Паркин. Изготавливается из овсяной муки и черной патоки. Это удивительная структура напоминает нежный кекс, а по вкусу пряник. Похоже одновременно и на кекс, и на ковришку. Название пошло от уменьшительно-ласкательного Петр. Да, наш пряничек уплыл. И уплыл совсем на другой континент. Его кораблик пришвартовался у берегов снежной Германии. снежного германского леса. Ty słuchaj, a on coś przypomina, nie? А что припоминает? No, ну, По-моему, это просто костюмчики традиционные немецкие. no ale one coś припоминает. Ну что, Piernika. Lebkuchen а? немецкий. как ты сказал? Lebkuchen. Лепкухн. А, ну, тогда о нем поподробнее. В основу лепкухинов входит сироп из меда и сахара. В отличие от других немецких рождественских сладостей, в них много орехов и совсем немного муки, или ее может и вовсе не быть. Зато очень много мелко помолотых орехов миндаля или фундука. Нюрнбергские лепкухины – это плоские лепешки, в основном круглой формы, покрытые шоколадом, также белой глазурью или не покрытые ничем. Также лепкухины очень часто выполняются в виде сердец, на которых к Рождеству пишут любовные пожелания или пожелания всего самого-самого наилучшего в новом году. Эх, и тут наш пряничек понял, что и здесь, в Германии, он никому не нужен, потому что здесь своих хватает. Как ты там сказал? Лепкухинов, да? Mm -hmm. угу. Ну и отправился он дальше. А дальше у нас что было? Ну, конечно же, это была наша любимая страна Польша. И вот наш маленький друг уже почувствовал себя своим в прекрасной Польше. Он пустился в пляс национальный танец оберег. Они кружились, радовались, и он почувствовал, что да, да, да, именно здесь, в этой стране он будет кому-то нужен. А может быть, здесь даже есть какой-то польский Дедушка Мороз, которому он сможет стать подарком. О, о, о, о, о. Ой, это кто еще? Ну, Święty Mikołaj. Святый Николай. А, это тот самый польский Дедушка Мороз. Да, ну. Но только ты как-то на него не очень похож. Закуриска, ты... Ой. Шапки еще роняешь здесь. Неважно. Не, не, ты не настоящий не Дедушка Мороз. Помощник. Nie, przy- Что сделать? A, nie przeszkadzaj mi. My tu sobie damy radę z, z piernikiem. Так, то есть мне уйти, да? Kś, kś, kś. То есть вот так вот, да? Kś, kś, kś. Ну ладно, ладно, киш-киш-киш. Я тебе еще это припомню. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. No już co za czapka. Dobra, bez czapki. Dzień dobry, drogi pierniku! Witamy Cię w Polsce, stolicy światowego piernika. U nas jest bardzo dużo gatunków i rodzajów piernika. A za stolicę naszego, w naszym kraju, stolicę piernika, uważa się Toruń. Z Toruniem związana jest legenda jednego z pierników. Pewien toruński cukiernik zachorował, a do świąt było już zupełnie zupełnie niewiele czasu. Cukiernik poprosił swoją córkę Kasię, żeby pomogła mu w wypiekaniu pierników. Ciasto na szczęście było gotowe. Kasia wiedziała, jak się robi pierniki i szukała foremki, których niestety nie mogła znaleźć. Bez foremek nijak nie można było zrobić tradycyjnych toruńskich pierników. Ale nasza Kasia była bardzo bystrą dziewczynką. Wzięła swój medalion, wycięła w cieście sześć kółek, ułożyła na tacy i takim sposobem wypiekła. Ale ponieważ kółka były zbyt blisko siebie, to ciastka zlepiły się. Kasia myślała, że koniec. Żadnym sposobem nie pomogła swojemu tacie. Ale tata zachwycony tym, co się stało, wykorzystał pierniki i nazwał je w cześć swojej córki Katarzynkami. <laughs> Widzisz, pierniku, z piernikami w Polsce wszystko w porządku. Takich historii jak historii z piernikiem Katarzynką mamy tysiące. A w ogóle wiesz co, no tak naprawdę się trochę spóźniłeś, bo w Polsce jest już po świętach i jesteś po prostu nieaktualny. Nie! Oj! Nie... Pierniku! Nie obrażaj się. Zawsze będziesz miłym gościem w Polsce. Ale wiem, gdzie jesteś potrzebniejszy bardziej, gdzie bardziej cię potrzebują. Chodź, zabiorę cię do Rosji. W Rosji jeszcze nie było Nowego Roku, nie było świąt. Ty jak raz będziesz w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie. Tam cię potrzebują, właśnie teraz. Chodźmy szybko. А там, в обычной российской квартире, у окошка, перед самым-самым Новым годом сидела маленькая девочка и скучала. Уже совсем скоро Новый год, а ей так грустно, потому что у нее совсем нет друзей. Она так ждала чуда, и чудо пришло. <laughs> Ой. Ой, это же Дедушка Мороз. Так. Дедушка Мороз, а ты принес мне подарки? Oczywiście. Przyniosłem ci najprawdziwszy na świecie piernik. Piernik? Piernik. A, это э, настоящий тульский пряник? Не, не тульский. А, это настоящий вяземский пряник? Нет, не вяземский. А, это архангельская козуля? Нет, теж не козуля, то найправдивший. Пряничный человечек. Верниковый луджик. Как же я рада! Спасибо тебе, Дедушка Мороз! Теперь у меня есть новоиспеченный друг. Теперь можно праздновать Новый год! Ура! Веселых шпион! Счастливого Нового года!